מכירות את זה שאתן הולכות לישון ואתן ממש לא יודעות איך השיער יקום בבוקר? אז אני והפיג'מה שלי הבנו לעשות כאן סדר. אז מה אפשר לעשות? ובכן, הכנתי לכן שלוש אפשרויות לשינה עם טלטלים. אפשרות ראשונה, פשוט מאוד, אני מרימה את השיער מעל הכרית ומונעת ממנו להימעך בלילה. שלא מעט מכן עושות את זה כבר, אז בואו נעבור לאופציות המתקדמות יותר. אפשרות שנייה, סטן. סטן הוא בד חלקלק. לא סתם אומרים ששימוש במצעי סטן עוזר למנוע קמטים של האור. באותה צורה הוא גם כן עוזר למנוע את המעיכה של הטלטלים, משום שהטלטלים מחליקים להם בקלילות על גבי מצעי הסטן. הסטן גם ידוע כמפחית פריז, אז אם תגדילו לעשות, תוכלו להשתמש בכובע סטן. תיתנו לאף אחד להגיד לכם שזה לא יפה, תגדירו את זה כאופנה חדשה. אפשרות שלישית, זה לעשות קוקו אננס. עוד על איך עושים קוקו אננס, אני אסביר בסרטון הבא. אבל בינתיים, למי שהשיער ממש לא מסתדר להם בבוקר, שתדעו שאתם יכולות לשלב כמה אופציות כדי למקסם בעצם את איך שהשיער שלכם ייראה בבוקר. אז איך אתן ישנות בלילה? אני אשמח אם תשאירו לי תגובה. אז שיהיה לכם לילה מטולטל.